Единогласно. В разном. Хорошо. Первый вопрос о назначении членов территориальной избирательной комиссии 18 права решающего голоса. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, проект постановления Санкт-Петербургской избирательной комиссии о назначении членов территориальной территориальной избирательной комиссии 18 предыдущего состава. В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона об основных гарантиях, новый член комиссии должен был быть назначен вместо выбывшего не позднее, чем в месячный срок со дня прекращения полномочий выбывшего. 14 июня 2017 года постановлением Санкт-Петербургской избирательной комиссии установлен срок приема предложений дневной 11 июля 2017 года. Установленный срок Санкт-Петербургский избирательную комиссию э, поступило одно предложение для назначения в состав ТИК-18 от муниципального совета муниципального образования «Аптекарский остров» на Феоктистову Викторию Евгеньевну, 76 -го года рождения, образование высшей юридическое. Феоктистова Виктория Евгеньевна работала заместителем в 2011-2016 годах также была переназначена в 2017 э, э, году в связи с тем, что руководитель э, избирался кандидатом депутата, она сложила полномочия. И вот сейчас возвращается в комиссию. Поэтому прошу вас, Санкт-Петербургская избирательная комиссия, рассмотреть данный ну, Вопросы, предложения, пожалуйста. Кто за данный проект постановления, прошу голосовать, кто за. Единогласно Спасибо. Второй вопрос об освобождении от обязанности членов территориальной комиссии номер 22 с правом решающего голоса. Проект постановления Санкт-Петербургской избирательной комиссии об освобождении от обязанности члена ТИК-22 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий разработан на основании подпункта А пункта 6 статьи 29 Федерального закона 67 об основных гарантиях избирательных прав и прав граждан на участие в референдум и в связи с подачей членом территориальной избирательной комиссии 22 с правом решающего голоса, Пашкевичем Владимиром Васильевичем, предложенным Санкт-Петербургским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия». Заявление в письменной форме о сложении своих полномочий поступило в комиссию 5 июля 2017 года. Учитывая изложенное, проект предусматривает досрочное освобождение от обязанности члена ТИКа Пашкевича Владимира Васильевича. Всероссийской политической партии «Единая Россия» Пашкевича Владимира Васильевича в соответствии с пунктом 3.1 статьи 22 Федерального закона в случае досрочного прекращения полномочий члена комиссии, назначенного по представлению политической партии список кандидатов, который допущен к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального собрания либо в законодательном органе государственной власти, вакантное место замещается по представлению той же политической партии. 5 июля 2017 года Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступило решение от Санкт-Петербургского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» с предложением кандидатуры Архиповой Татьяны Анатольевны, 94 -го года рождения, образование высшее. Учитывая изложенное, проект предусматривает предложение кандидатуры председателя избирательной комиссии внутригородского муниципального образования округ Сосновский. Уважаемые коллеги, э, проект постановления Санкт-Петербургской избирательной комиссии о предложении кандидатуры председателя избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга, муниципального округа Сосновска, разработан в связи с соответствии с пунктом А, пункта статьи 28 Федерального закона об основных гарантиях прав и прав на участие в референдум граждан Российской Решение муниципального совета городского муниципального образования муниципального Сосновского 5 июля 2017 года номер 16 сформирована избирательная комиссия городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального Сосновского. 6 июля в комиссии поступило решение местного отделения Санкт-Петербургского регионального отделения Красильского республики партии муниципального образования Сосновского с предложением на должность председателя избирательной комиссии муниципального образования муниципального Сосновского Жарова Михаила Анатольевича, предложенных в состав соответствующей политической партии заместителя председателя избирательной комиссии Московского муниципального образования. Других предложений не поступало. Учитывая изложенное, проект предусматривает предложение избирательной комиссии муниципального образования Санкт-Петербурга избрать председателя Жарова Михаила Анатольевича. И э, как бы сделали краткую справку, то, о чем говорили на заседании. Жаров Михаил Анатольевич 79 -го Сосновскому рабочей группы собиралась или достаточно оказалось представление самого э, муниципального совета Петрулю, да? Да. Кандидатура? а как-то отдам. Предложенная кандидатура была принята. Он зам председателя комиссии. Все, мы то есть у нас, э, получается, могут ну, предлагать такое назначение председателя, и тогда бы собиралась комиссия. Ну, непонятно критерии почему Жарова их Уточните вопрос, ну, понятно. Или у вас есть каждый? Ну, у меня вопрос по работе рабочей группы. И как э, вот такое предложение, оно было сформировано. У нас каждый раз э, кто-то предлагает председателя, все-таки рабочая группа да, собираться и какие-то критерии выбирать председателя председателю. Соответственно, мы учитываем, да, учитываем и пожелания избирательной комиссии муниципального образования, поскольку, не знаю, как в последние годы, но 6-7 лет назад были случаи, когда предложенные Санкт-Петербургской избирательной комиссии кандидаты на должность председателя ИКО не избирались членами. Поэтому, соответственно, конечно, если мы хотим, чтобы работа на, была налажена четко и без вопросов, соответствующей консультации с избирательной комиссией Носфильмовым ну у меня такое предложение, я в прошлый раз озвучивал, все-таки приглашать этих кандидатов на заседание Госбиркома, как это делает Центральная избирательная комиссия, чтобы можно было какие-то вопросы задать, посмотреть на людей. На данном случае он находится за пределами города. Я говорю не о жаре, я говорю Вообще, целая практика такая. Вы же вам сказали в прошлый раз. Нет, в прошлый раз мне ничего не ответили, промолчали. Почему? Вы же сказали, что так, чего не лучше. В работе, рабочей группе. Не, не в рабочей группе на заседание горосберкома я прошу приглашать. Тех, кого мы рекомендуем назначить председателем. Да ладно, конечно. Мы же вам ответили на прошлом заседании. Нет, на прошлом заседании мы ничего не сказали. Нет, на ответили Ну, можно повторить тогда? Я не услышал. Еще вопрос. Ну, ну, можно мне ответить на вопрос? Ну, что это за ответ такой? Мы вам ответили на прошлом заседании. А, можно я вас ну, Дело в том, что вот э, этот кандидат на должность председателя избирательной комиссии муниципального образования не может быть сегодня приглашен, поскольку он отсутствует в городе. А остальные вопросы не касаются сегодняшней повестки дня, поэтому я бы хотел, чтобы председатель... Еще ставил. вопросы есть? Нет. Переходим к голосованию. Кто за данный проект постановки, прошу голосовать. Единогласно. Принято, спасибо. Пятый вопрос о распределении обязанностей членов Санкт-Петербургской избирательной комиссии по направлению ее деятельности. Пожалуйста, Дмитрий Валерьевич. Уважаемые коллеги, достаточно долгое время посвятили тому, чтобы распределить обязанности между членами нашей комиссии таким образом, чтобы учитывались и интересы членов комиссии, интересы комиссии в целом, чтобы в должной мере соблюдались избирательные права граждан, защищались. Поэтому вот перед вами проект постановления, вы все с ним знакомы знаю, что сейчас будут там, небольшие там, правки, но если есть какие-то вопросы, задавайте. Мы обсуждали это несколько дней, все в Алексей, спасибо вам, вы один из разработчиков этого сайта. Не, на самом деле, просто мы вашу форму приняли, она была. Владимир Константинович, здесь можно я в ответ э, хотел бы э, Цветкова или не Анатольевна высказать э, благодарность, потому что понимаю наш объем на одном заседании и плюс по этому вопросу много раз умелось. Очень большое спасибо нашему аппарату. Э, предлагаю, можно есть, да, да, есть там поправки. Хотелось бы, да, несколько здесь поправочек, хотелось бы страница в абзаце для осуществления контроля за сохранностью избирательной документации. Какая страница? У меня вторая получается, если ну, все правильно, вторая страница. Да э, исключить фамилию Лешин. Лешин. Дальше я еще хотел здесь э, на третий, как или государство получается, потому что он двух, я осуществление технологического Да, да, да. Двух, последних образцов. сверху, сверху, В четвертом разделе, да? Где? Э, на обобщение анализ правоприменения. Да, в третьем, в третьем. Седьмая страница. И пронумеровали. Ну, ничего страшного, делалось немножечко. Вообще не анализ правоприменительного проекта? Да. И законодательство, да? Добавить да. вас, да, Николай? Да, включить, да. И на последняя страница, да? Э, исключить из разработки нормативно-технологического оборудования кабинок. Последняя страница? Последняя, да, перепятый пункт. Ну, да. да, исключить. Эту фраза именно. Меня, меня. А, фразу сейчас мы скажем, сейчас не фраза. А, фразу Алексей, да? Алексей озвучит фразу, что мы там нашли. Ага. Еще ну, какие будут предложения? У меня еще редакционные, тоже вот э, перед, последняя страница, ага. перед пятым пунктом, значит, э, второй строчка абзаца, разработка нормативов технологического оборудования, в скобках кабины для голосования и ящики для голосования, для участковых комиссий, вот здесь поставить точку, а фразу а также контроль за организацией закупки, потому что в первом пункте это учтено, и там э, прописано это за полномочиями а также как за организацией закупки. разработка норматив. Да. Да. Плюс э, редакционная правочка еще на первой странице, поскольку у нас э, сейчас на комиссии называется в тексте постановления координаторов, то я предлагаю в первом пункте, второй абзац первого пункта, э, значит, у нас здесь записано «отвечает за деятельность комиссии по направлениям», слова «отвечают за» заменить словом координируют деятельность комиссии по управлению». Поскольку у нас называются координаторы. То есть поуправлять все хотят, а отвечать никто? А тогда возникает вопрос, а почему слово «координатор», если здесь отвечают а, «за»? Либо То есть я либо координатор ответственный, либо везде отвечают тогда. Координатор да, отвечает. Хорошо. И э, еще последнее, безусловно последнее, значит, э, в первом абзаце, там, где у нас ссылка на регламент, пунктом 4.4 регламента, поскольку есть ссылочка на статью закона Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургской комиссии, которые в том числе регламентируется деятельность председателя, заместителя и секретаря, добавить соответствующие три пункта регламента, то есть э, сформулировать пунктами 3.2, 3.3, 3.4 и 4.4 здесь Понятно, да? Да. Да. Перед, я прошу, вот последняя страница, перед пунктом 5, второй абзац, фамилия Николаев исключить. Еще раз. А, установление да. с которым изготавливаются избирательные документы. Марки, Следующий момент. Эм, два листа вперед контроль за использованием и эксплуатацией регионального фрагмента газ тоже прошу исключить фамилию Николаева. И э, второе, вторая страница проекта решения осуществление э, международного и межрегионального сотрудничества в области избирательных систем. Я прошу добавить фамилию Николаева. предлагаю э, все правки, которые были, кроме разделить, проголосовать отдельно. Вот было предложение у Николая Николаевича предварительное рассмотрение жалоб и решения на действие бездействия несостоящей комиссии, это на третьем раздел 3, второй год. Все же оставить в редакции Егора Ужданова. Вот. Мы как члены комиссии все будем работать, принимать участие. Просто поскольку мы рассуждаем о том, что и отвечать за эту работу надо. Пункт 3 Здесь надо с утра до вечера работать. Я вот предлагаю разделить на две половины. Вот за это отдельно проголосовать, за другие правки отдельно. Вот ставлю вопрос на голосование. Кто... потому что будет рабочая группа по жалобам. Ну, ну, ну, ну там, же дальше есть рабочая группа. Тогда и все. А, тогда один раз голосуем за... Вот это, это мы снимаем, не говорим. Хорошо. Тогда, тогда все те правки, которые Алексей Викторович тоже вносил, и... Э, да. Ну, Тогда мы вот списком, да, голосуем за проект постановления Не-не-не, я уже за. Кто за данный проект постановления в целом с учетом права, который внес Николай Николаевич, Алексей Викторович и Юрий Александрович? Валерьевич. Валерьевич. Валерьевич. Я-то сам, но я не внес. Я Валерьевич. Валерий. Прошу голосовать кто Единогласно. Принято, спасибо. Надо чаще встречаться. Замечание услышал. Да. Не услышал. Молодежь, говорит, услышал. Да, говорит, молодежь, говорит, услышал. Я Замечание услышал. принял. Да. Признал справедливо, проверил два представления. Дальше. Шестой вопрос о плане работы Санкт-Петербургской избирательной комиссии июля-декабря 2017 года. Майя Александровна. Уважаемые коллеги, э, ну, предлагаем вам проект плана на июль декабрь 2017 э, э, года представлен в соответствии с теми пунктами плана, которые определила для нас Центральная избирательная комиссия. В апреле был внесен обычно перспективный план составляется на год, но Центральный э, избирательный комиссии сегодняшний день вносит э, соответствующие правки. И мы 19 э, апреля 2017 года очередные правки Центральной избирательной комиссии при предотвращения текущих вопросов были внесены, вопрос поднят, было принято постановление о внесении изменений план работы Центральной избирательной комиссии на апрель-декабрь 2017 года. Мы не рассматривали этот вопрос потому как в рамках формирования санкций избирательная комиссия, это было нецелесообразно, и на сегодняшний день, с учетом всех правок, которые внесла Центральная избирательная комиссия, в своем постановлении, а также предложение, пожалуйста. Тогда прошу голосовать. Кто за данный проект постановления, прошу голосовать, кто за. Тоже единогласно. Спасибо. Седьмой вопрос о порядке регистрации избирателей учетом избирателей участников референдума с использованием комплекса средств автоматизации для на территории Санкт-Петербурга информацию для ведения регистра избирателей и установления численности на территории Санкт-Петербурга. В данном положении все изменения, применяемые термины и понятия, изменены сроки предоставления информации, а также формы предоставления информации. Э, в части сроков предоставления пожалуйста, Кто за данный проект постановления, прошу голосовать, кто за. Единогласно принято. Восьмой вопрос о внесении изменений решения Санкт-Петербургской избирательной комиссии рабочей группы по восстановлению результатов учета объемного фирмы, э, объемного фирмы времени, затраченного на освещение деятельности политических партий. Пожалуйста, Людмила Постановление Санкт-Петербургской избирательной комиссии о внесении изменений в решение проблем объема освещение деятельности партий, представленных законодательным собранием, разработан в соответствии с пунктом 4 два члена комиссии с правом решающего голоса предлагается утвердить состав рабочей группы полностью в новой редакции и назначить члена санкт внесение изменений в постановление Санкт-Петербургской избирательной комиссии о репетиционном совете, репетиционной группе, главной редактор, периодического печатного издания, репетиционной Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Уважаемые коллеги, в 2006 году э, решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии был учрежден специальный печатный орган Санкт-Петербургской избирательной комиссии, э, э, наш информационный бюллетень Санкт-Петербургской избирательной комиссии, который очень полезен для особенно для нижестоящих комиссий и мы всегда его читали, смотрели, а, поэтому нам необходимо внести изменения в постановление Санкт-Петербургской избирательной комиссии и назначить главным редактором а, периодического печатного издания заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Егора Буалова Викторовна. Вопросы, предложения? Кто за данный проект постановления, прошу голосовать, кто за. Ну, Единогласно принято. Ну, Будет состав комиссии. Да, будет состав комиссии. Все члены группы, все члены санкт Там два приложения, что второе уже. Да, редакционный да. совет. Также редакционный совет. Редакционная группа. Редакционная группа, состав редакционной группы периодического печатного издания. Зацепа, повод, Кузьмин, Мобилин, Таганский, Тур. Все уходит. Все уходит. Да. Ну, мы проголосовали, это предположение, потому Десятый вопрос о внесении изменений в постановлении Петербургской избирательной комиссии о сводном плане основных методов по разрушению правовых культуры. Избиратель, пожалуйста. Уважаемые коллеги, э, также сводный план э, основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей и участников референдума был принят на 2017 год. И нам необходимо внести изменения в постановление Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 14 февраля 2017 года а, сход названия основных мероприятий и изложить редакции согласно предложению к настоящему постановлению. Оно имеет у вас руках, я не буду повторять. И просто прошу вас обратить внимание, что вы увидите начале года фамилии предыдущих членов Санкт-Петербургской избирательной комиссии, и с июля месяца уже э, новые члены Санкт-Петербургской избирательной комиссии включены в исполнители. Вопросы предложения. Можно узнать по пункту 2.5, это что подразумевается? Взаимодействие с библиотечными учреждениями? Да. Санкт-Петербурга по вопросам правового просвещения избирателей. Но ну, у нас с централизованной библиотечной системой в каждом районе Санкт-Петербурга заключены договора по взаимодействию. Ключевое слово взаимодействие. Взаимодействие. Ключевое слово взаимодействие. И информационные, в рамках информационных сообщений, в рамках правового воспитания э, мы передаем сборники информационные бюллетени, организовываем выставки, территориальная избирательная комиссия совместно с централизованной библиотечной системой как бы определена одна библиотека в районе, которая э, с территориальной комиссией как Приходите вы в библиотеку, хотите познакомиться с каким-то документом или мыслью какой-нибудь на избирательной да, я понял. Ну, кроме этого, мы организовываем выставки навстречу выборам. То есть угу. очень много пожилых э, людей приходит, которые не могут пользоваться интернетом. На самом деле, вот, что касается нашего района, Волгоградского, очень много пожилых людей, и они действительно ходят библиотеки. В слове учреждениями забыли букву «Ж». Вопросы, предложения? Нет. Кто за данное предписание, прошу голосовать. Единогласно принято. Одиннадцатый вопрос о внесении изменений постановления Санкт-Петербургской избирательной комиссии о плане мероприятий по обучению членов избирательной комиссии в рамках работы учебно-педагогического центра. Алышко. Но ну, э, похожее постановление э, также был учрежден учебно-методический центр при Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Вот э, утвержден план мероприятий по обучению членов избирательной комиссии в Санкт-Петербурге в рамках работы учебно-методического центра на 2017 год в связи с тем, что а, новые члены Санкт-Петербургской избирательной комиссии приступили исполнителей, в графе исполнительной уже внесены фамилии э, членов комиссии, которые будут работать по данному направлению. Руководить Дмитрий Павлович Краснянский. Да. Мы сегодня приняли согласно распределению обязанностей. Самый главный пункт 2.8. Проведение второго этапа включения председателя, заместителя Председателя. участковой избирательной комиссии. А нам предстоит очень большой объем труд. Кавказа есть, Кулаков есть, потому что Кавказ, конечно, Кто за данный проект постановки, прошу голосовать, кто за? Единогласно принято. Петрович, просить Бурак. За 26 июня этого года Муниципальный совет муниципального образования номер 21 принял решение о формировании избирательной комиссии муниципального образования. При этом муниципальным советом не были учтены э, все предложения которые были направлены туда постановлением нашей комиссии. Учли только два предложения, а вместо двоих оставшихся назначили других людей. Поскольку это противоречит федеральному закону, я прошу вас э, принять решение об обращении в суд за отменой решения муниципального совета 26 июня и поручить это дело мне. Ну Уважаемые коллеги, я считаю, что обращение в суд достаточно ответственные мероприятия. Я ни в коем случае не сомневаюсь, что исход будет э, правильный, но в то же время я считаю, что такие вопросы должны обязательно в порядке прорабатываться на рабочей группе по местному самоуправлению, чтобы все члены комиссии могли ознакомиться с документами и понимать, о чем было стало. Мы тут все профессионалы, достаточно подробно доклады, я подробнее в соответствии с э, федеральным законом основной основных гарантиях прав граждан половина членов э, избирательной комиссии муниципального образования назначается муниципальным советом по предложению избирательной комиссии субъекта Российской Федерации. Муниципальному образованию номер 21 ВКМО 8 членов комиссии с правом решающего голоса. Соответственно, 4 кандидатуры назначаются по предложению Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Соответствующее постановление нами было принято сроки, установленные да, нашим же постановлением и, естественно, законом, и получены этим муниципальным образованием, муниципальным советом. В то же время муниципальный совет не учел четыре кандидатуры, которые предлагали мы, оставив только двоих, что прямо противоречит федеральному закону. Прямо противоречит, не после, не так, а прямо. Для того, чтобы такие случаи исключить впоследствии, поскольку это может э, получить и массовое достаточно быстро распространяются, а, вот и нужно дело пресекать и пройти суд. Это наш единственный правовой вариант. Других нет. Ну, либо мы соглашаемся с тем, что действительно пускай нарушают закон, либо мы не соглашаемся. Закон нарушать нельзя, но здесь э, существует норма о том, что 50%, не более 50% должно быть государственные и муниципальные служащие, не более. И я вот прошу смотреть избирательную комиссию, может быть, нам предлагать муниципальным советом не 4 человека, а 6 человек. Ну, это предложение. Муниципальный совет обязан назначить 4, 4. Может быть, ему несколько. Вы, Там где 12 членов, может, было из нашей можно добавить? Ну, это была позиция, мнение. Для коллег, которые у нас в новом составе не участвовали, я напомню, что у нас прямая норма э, федерального закона э, по формированию ИКМО отличается от формирования всех остальных избирательных комиссий тем, что э, используется фраза не как везде не более, а фраза половина. Да. Вот именно половина состава избирательной комиссии муниципальных образований, не больше и меньше, э, назначается по предложению избирательной комиссии субъекта, половина по предложению политических партий. Поэтому Санкт-Петербургская комиссия не может предложить э, больше, чем э, половина меньше, или вообще не предлагать. У нас есть такое право. Если мы предложили половину, она должна быть учтена. Я полагаю, что Дмитрий Валерьевич лучше всех нас справится с решением этой задачи, поэтому поддерживаю. Да, да, я хотела сказать Олегу Александровичу, что у муниципалитета был маневр, потому что мы партию направляли человека, опытного, с опытом работы, но не находящегося на государственной или муниципальной службе. Поэтому не было выбора. А, к сожалению, не учли наши предложения, наш человек не был я, я Я с документами не знаком, поэтому говорить не буду. Значит, вы сделали налоговый маневр. Да, а, Насколько я понимаю, здесь не настолько однозначная ситуация, как э, была у нас с другим муниципальным образованием во Фрунзенском районе, в котором уже первая инстанция а, приняла решение. А, поскольку, с одной стороны, э, безусловно, избирательная комиссия муниципального образования обязана назначить половину по предложению избирательной комиссии субъекта. А, в условиях, когда избирательная комиссия муниципального образования состоит из 8 членов справа решающего голоса, а на уровне субъекта 6 парламентских партий, вторую половину а, муниципальный совет э, должен назначить а, на основании предложений парламентских партий. Если э, среди всех этих предложений, например, восьми поступивших или более, а, содержится более четырех государственных э, или муниципальных служащих, избирательная комиссия становится, вернее, муниципальный совет становится перед выбором. Первое. Пренебречь сознательно предложением какой-либо парламентской партии, чего сделать нельзя. Второе. Нарушить запрет на формирование комиссии э, более чем наполовину от числа государственных муниципальных служащих. И третье. Пренебречь э, предложением Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Э, то есть, с одной стороны, формальное нарушение, о котором говорит Дмитрий Валерьевич, безусловно, состоялось. С другой стороны, необходимо, принимая решение о в суд, происхождение этого нарушения тоже мы будем я правильно понимаю, Анатолий, что они могли ну, перезапросить у, у, у Горкома? Как раз говорит, в тот день, который был Олег, до, до, Олег забыл четвертый вариант. И не исключаю, что сознательно. Четвертый вариант назначить Семенову. Да, согласен. Зимой, простите, у нас кандидатуру. Я хотел бы дополнить, что изучая а применение законодательства, э, тоже имея некоторый опыт в этой области, хотелось бы напомнить, что мы, э, мы как и другие коллеги и муниципальные советы, не можем применять одну из трех норм. Мы должны учитывать все нормы в их совокупности и взаимодействии. Если мы, э, и в данном случае муниципальный совет две нормы исполнил, а третью норму федерального закона нарушил, то есть основания для отмены. И всегда, почти всегда есть вариант, в данном случае был вариант, учесть все нормы э, федерального закона и исполнить их все. Э, муниципальный совет решил как бы пойти по пути, что якобы у них не было такой возможности. Ну, мне кажется, что это нарушение закона, которое влечет соответствующие последствия путем решения суда. Алексей Ильич, правильно мы все понимаем, что э, потенциально административным истцом может быть и другой круг лиц, не только горе Ну, коллеги, хотелось бы пояснить, что э, в суд в данном случае могут обратиться только э, политические партии, которые... России, которые не вошло, Петербургской избирательной комиссии. На этом перечень лицов исчерпывающие, э, сами граждане не могут по этому поводу обращаться. Я полагаю, что им шли именно предложение Санкт-Петербургской избирательной комиссии, и э, в этом случае странно было бы обращение сказать, политической партии, потому что муниципальный совет половину из политических партий, допущенных к мандатам к учел. И у политической партии э, возникнет э, простая правовая коллизия в суде, и заявление не будет, будет заведомо отказано, потому что права политической партии не нарушены, потому что включили половину от политики не будет основания для принятия решения ну, а вот, и, и получается, что только Санкт-Петербургская комиссия по этому поводу э, может э, привести к разбирательству по существу и вынесению нового решения. По данному конкретному. Да, именно по данному. Потому что если бы в ином случае партии бы отказали, она бы имела право головой. Ну, ну, то есть, ну, город Сберком все же, его одна из прямых обязанностей следить за порядком, чтобы это было в городе единообразно применялись да. нормы действующего законодательства. Не, не, прямая согласен, Иначе мы тут э, что, да. так разбалансируем все, что потом не собрать. Такие вопросы необходимо заранее. Очень много людей образованных, хитрых Спасибо. для маневра там, и прочее, ну, тем более в муниципальном образовании. Да. В статистике, а у нас 111. Да, в статистике муниципальных образований много достойных, умных технологов, которые да, все дело подхватят и все. По этим вопросам. Ну, Я... Ну, и этот вопрос, некоторые наши члены комиссии как раз обсуждали. И Да, районе. Да, городского нет. Так, все высказались, кто хотел? Ставлю вопрос на голосование. Поручить члену комиссии Дмитрию Валерьевичу Краснянскому обратиться в суд по этому вопросу. Кто за данное решение, прошу проголосовать. Поручение. Считаем. Ну, Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Кто против? Кто против этого решения? Кто воздержался? Три воздержали. Протокол. Еще какие у нас разные? Спасибо за работу.